নমস্কাৰ দৰ্শক সকল লিবাৰঅফিছ ইমপ্ৰেছত মাষ্টাৰ শ্লাইড ডিজাইন সম্পৰ্কীয় স্প'কেন টিউটৰিয়েললৈ আদৰণি জনাইছো এই টিউটৰিয়েলত আমি শ্লাইডত বেকগ্ৰাউণ্ড প্ৰয়োগ কৰা আৰু শ্লাইডত লেআউট প্ৰয়োগ কৰা সম্পৰ্কে শিকিম ইয়াত আমি উবুনটো লিনাক্স 10.04 আৰু লিবাৰঅফিছ সুট ভাৰ্চন 3.3.4 ব্যৱহাৰ কৰিছো বেকগ্ৰাউণ্ড বুলি ক'লে শ্লাইডৰ বিষয়বস্তুৰ পিছফালে প্ৰয়োগ কৰা সকলোবোৰ ৰং আৰু এফেক্ট বুজায় অফিচ Impressor বহুবোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড অপশ্যন আছে যিবোৰে ভাল presentation তৈয়াৰ কৰাত আপোনাক সহায় কৰে আপুনি আনকি আপোনাৰ নিজা বেকগ্ৰাউণ্ডো তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে sampleimpress.odp নামৰ presentationটো খুলক আমাৰ presentationটোৰ কাৰণে এটা কাষ্টম বেকগ্ৰাউণ্ড তৈয়াৰ কৰা যাওক আমি প্ৰেজেণ্টেশ্যনটোৰ সকলোবোৰ শ্লাইডৰ ক্ষেত্ৰতে এই বেকগ্ৰাউণ্ডটো প্ৰয়োগ কৰিম এই বেকগ্ৰাউণ্ডটো তৈয়াৰ কৰিবলৈ আমি শ্লাইড মাষ্টাৰ অপশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিম Master slide dot prayuk kora jikunu hal halani presentation tour hokolibur slide dot prayuk hoy. Main menu pura viewed click korok, master select korok aru slide master dot click korok. Master slide ulaya hai. Like korok je master view toolbaru drishoman hoya se, yak apuni master page toyar kora, delete kora aru rename kora babe, bebohar koribo pare. Like korok, dukhon slide etia parahita hoise, এয়া হৈছে এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটোত ব্যৱহাৰ কৰা দুটা মাষ্টাৰ পেজ টাস্ক পেনৰ পৰা মাষ্টাৰ পেজত ক্লিক কৰক ইউজড ইন দিছ প্ৰেজেণ্টেশ্যন ফিল্ডে এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনত ব্যৱহাৰ হোৱা মাষ্টাৰ শ্লাইড প্ৰদৰ্শন কৰে মাষ্টাৰ শ্লাইড টেম্পলেটৰ দৰে ইয়াত আপুনি ফৰ্মেটিং প্ৰেফাৰেন্স ছেট কৰিব পাৰে যিবোৰ পিছত প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ সকলোবোৰ শ্লাইডত প্ৰয়োগ হৈ যায় প্ৰথমতে slides paneৰ পৰা slide 1 select কৰক এই presentationত এটা বগা background প্ৰয়োগ কৰা যাওক main menuৰ পৰা format click কৰক আৰু তাৰ পিছত pageত click কৰক page setup dialog boxটো ওলাই আহে background tabত click কৰক fill drop down menuৰ পৰা bitmap option select কৰক অপশনৰ তালিকাৰ পৰা blank select কৰক আৰু okত click কৰক স্লাইড খনৰ এটা বগা বেকগ্ৰাউণ্ড পোৱা গল লক্ষ্য কৰক যে তাত থকা টেক্সটৰ ৰং বেকগ্ৰাউণ্ডৰ বিপৰীতে স্পষ্টকৈ দেখা পোৱা হোৱা নাই সদায় বেকগ্ৰাউণ্ডৰ বিপৰীতে স্পষ্টকৈ দেখা পোৱা ৰং বাছনি কৰিব টেক্সটৰ ৰং কলা কৰা যাওক ইয়ে বগা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ বিপৰীতে টেক্সটখিনি স্পষ্টকৈ দেখা পোৱা কৰিব প্ৰথমতে টেক্সটখিনি ছিলেক্ট কৰক মেইন মেনুৰ পৰা ফৰমেটত ক্লিক কৰক আৰু কেৰেক্টাৰ ছিলেক্ট কৰক কেৰেক্টাৰ ডায়লগ বক্স ওলাই আহে কেৰেক্টাৰ ডায়লগ বক্সৰ ফণ্ট এফেক্টচ টেবত ক্লিক কৰক ফণ্ট কালাৰ ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা ব্লেক চিলেক্ট কৰক অ'কেত ক্লিক কৰক টেক্সটখিনিৰ ৰং এতিয়া কলা হৈ পৰিল এতিয়া শ্লাইডত এটা ৰং প্ৰয়োগ কৰা যাওক শ্লাইডখনত ৰাইট ক্লিক কৰি কনটেক্সট মেনু উলিয়াওক আৰু শ্লাইডত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত পেজ সেটআপত ক্লিক কৰক ফিল ডাউন মেনুৰ পৰা কালাৰ অপশ্যন চিলেক্ট কৰক ব্লু 8 চিলেক্ট কৰি ওকেত ক্লিক কৰক লক্ষ্য কৰক যে আমি চিলেক্ট কৰা পাতল নীলা ৰং শ্লাইডখনত প্ৰয়োগ হৈছে এই টিউটৰিয়েলটো ইয়াতে ৰাখি এই এছাইনমেণ্টটো কৰক এখন নতুন মাষ্টাৰ শ্লাইড তৈয়াৰ কৰক আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড হিচাপে ৰঙা ৰং প্ৰয়োগ কৰক এতিয়া এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনত অন্যান্য ডিজাইন এলিমেণ্টছ কেনেকৈ যোগ দিব পাৰি সেই বিষয়ে শিকা যাওক উদাহৰণ হিচাপে আপোনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনত এটা লোগ যোগ দিব পাৰে আপোনাৰ স্ক্ৰীনৰ তলত থকা বেচিক শ্বেপছ টুলবাৰলৈ মন কৰক আপুনি ইয়াক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাথমিক আকাৰ যেনে বৃত্ত চতুৰ্ভুজ আয়তক্ষেত্ৰ ত্ৰিভুজ আৰু উপবৃত্ত আঁকিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে শ্লাইডখনৰ টাইটেল এৰিয়াত এটা আয়তক্ষেত্ৰ অঁকা যাওক বেচিক Shapes টুলবাৰৰ পৰা Rectangleত ক্লিক কৰক। এতিয়া কাৰ্সাৰডাল স্লাইডৰ ওপৰৰ বাওকুনৰ টাইটেল এৰিয়ালৈ লৈ যাওক। আপুনি কেপিটেল আই আখৰৰ সৈতে এটা যোগ চিহ্ন দেখা পাব। লেফ্ট মাউস বাটনত টিপি ধৰি থাকি এটা সৰু আয়তক্ষেত্ৰ আঁকক এতিয়া মাউস বাটন এৰি দিয়ক। আপুনি এটা আয়তক্ষেত্ৰ অঙ্কন কৰিলে আয়তক্ষেত্ৰটোত আঠটা হেণ্ডেল লক্ষ্য কৰক। হেণ্ডেল বা কন্ট্ৰোল পইণ্ট হৈছে সিলেক্ট কৰা বস্তুৰ কাষত দেখা দিয়া নীলা ৰঙৰ হৰু বৰ্গক্ষেত্ৰ আয়তক্ষেত্ৰটোৰ আকাৰ সৰু ডাঙৰ কৰিবলৈ আমি এই কণ্ট্ৰল পইণ্টবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া আপুনি এই কণ্ট্ৰল পইণ্টবিলাকৰ ওপৰত আপোনাৰ কাৰ্সৰ হোভাৰ কৰে কাৰ্সৰডাল দুইমুখীয়া কাৰ চিনলৈ সলনি হৈ যায় ইয়ে বেচিক শ্বেপৰ আকাৰ সৰু ডাঙৰ কৰিবলৈ কোন দিশত কণ্ট্ৰল পইণ্ট টনা আজুৰা কৰিব পাৰি সেইটো সূচায় টাইটেল এৰিয়া সম্পূৰ্ণ ঢাকি পেলোৱাকৈ কই আয়তক্ষেত্ৰটোৰ আকাৰ ডাঙৰ কৰা যাওক আমি এই শ্বেপবিলাকো ফৰমেট কৰিব পাৰোঁ কনটেক্সট মেনু সাবলৈ আয়তক্ষেত্ৰটোত ৰাইট ক্লিক কৰক আয়তক্ষেত্ৰটো মডিফাই কৰিবলৈ ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন অপশ্যন বাছনি কৰিব পাৰে এৰিয়াত ক্লিক কৰক এৰিয়া ডায়লগ বক্স ওলাই অহা দেখা যায় ফিল ফিল্ডৰ ড্ৰপ ডাউন মেনুত কালাৰ বাছনি কৰক মেজেন্টা 4 বাছনি কৰক আৰু অকেত ক্লিক কৰক আয়তক্ষেত্ৰটোৰ ৰং সলনি হৈ গ'ল আয়তটোৱে এতিয়া টেক্সটখিনি থাকি পেলালে টেক্সটখিনি দেখা পোৱা কৰিবলৈ প্ৰথমে আয়তটো সিলেক্ট কৰক এতিয়া ৰাইট ক্লিক কৰি কনটেক্সট মেনু উলিয়াওক এৰেঞ্জত ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত সেন্ড টু বেক ইয়াত ক্লিক কৰক টেক্সটখিনি আকৌ দেখা পোৱা গ'ল ইয়াত আয়তটো টেক্সটৰ পিছফাললৈ গুচি গ'ল টাস্ক পেনত মাষ্টাৰ পেজৰ প্ৰিভিউত ক্লিক কৰক ৰাইট ক্লিক কৰক আৰু apply to all slides select কৰক ক্লজ মাষ্টাৰ ভিউ বাটনত ক্লিক কৰি মাষ্টাৰ ভিউ বন্ধ কৰক মাষ্টাৰত কৰা ফৰ্মেটিঙৰ সালসলনি এতিয়া প্ৰেজেণ্টেশ্যনটোৰ সকলোবোৰ শ্লাইডতে প্ৰয়োগ হ'ল লক্ষ্য কৰক যে আয়তক্ষেত্ৰটো সকলোবোৰ পেজত প্ৰদৰ্শিত হৈছে এতিয়া স্লাইডৰ সাল সলনি কৰিবলৈ শিকা যাওক লেআউট কি লেআউট হৈছে কন্টেন্টৰ বাবে প্লেচ হোল্ডাৰৰ সৈতে আগতীয়াকৈ ফৰমেট কৰি থোৱা শ্লাইড টেমপ্লেট শ্লাইড লেআউট চাবৰ বাবে ৰাইট পেনেলৰ পৰা লেআউটত ক্লিক কৰক ইমপ্ৰেছত থকা লেআউট বিলাক প্ৰদৰ্শিত হৈছে লেআউট থাম্বনেইল বিলাক মন কৰক প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছত শ্লাইডখন কেনেকুৱা দেখা যাব থাম্বনেইলে তাৰ এটা ধাৰণা দিয়ে টাইটেল আৰু দুই কলমৰ লেআউট তিনি কলমৰ লেআউট আৰু এনে ধৰণৰ বিভিন্ন লেআউট আছে ইয়াৰ উপৰি খালী লেআউটটো আছে আপোনাৰ শ্লাইডত ব্লেংক লেআউট এটা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ নিজা লেআউট তৈয়াৰ কৰিব পাৰি এখন শ্লাইডত লেআউট প্ৰয়োগ কৰা যাওক পটেনশিয়াল অল্টাৰনেটিভছ নামৰ শ্লাইডখন চিলেক্ট কৰক আৰু সকলোবোৰ টেক্সট ডিলিট কৰক এতিয়া সোঁফালৰ লেআউট পেনৰ পৰা Title to Content over Content select korok. A slide khanat etia jenita text box aru eta title area puagol. Like korok je ami master page pebohar kori humai thua ayoto khetra tu etiao dekha pua hoyase. A ayoto tu kebol master slide pebohar kori hai edit kori bo pari. Master slide or setting e slide dot kora formatting or hal holoni ba layout or proyugok naikya kori nizor setting proyug kore এই বক্সবিলাকত কন্টেন্ট ভৰ্তি কৰা যাওক প্ৰথম টেক্সট বক্সত টাইপ কৰক strategy one P R O' colon low' cost con colon slow' action দ্বিতীয় টেক্সট বক্সত টাইপ কৰক strategy two con colon high cost P R O' colon fast action তৃতীয় টেক্সট বক্সত টাইপ কৰক due to lack of funds strategy one is better. একেদৰে আপুনি আপোনাৰ প্ৰেজেন্টেশ্যনৰ সৈতে ভালকৈ মিলা লেআউট টাইপ বাছনি কৰিব পাৰে ইয়াতে এই টিউটৰিয়েলৰ অন্ত পৰিছে এই টিউটৰিয়েলত আমি কেনেকৈ শ্লাইডত বেকগ্ৰাউণ্ড প্ৰয়োগ কৰা হয় আৰু শ্লাইডত লেআউট প্ৰয়োগ কৰা হয় সেই বিষয়ে শিকিলো আপোনাৰ বাবে এটা এছাইনমেণ্ট এখন নতুন মাষ্টাৰ শ্লাইড তৈয়াৰ কৰক এটা নতুন বেকগ্ৰাউণ্ড তৈয়াৰ কৰক layout title content over content ইয়ালৈ সলনি কৰক মাষ্টাৰ শ্লাইডত লেআউট প্ৰয়োগ কৰিলে কি ঘটে সেইটো পৰীক্ষা কৰক এখন নতুন শ্লাইড ভৰাওক আৰু এটা ব্লেংক লেআউট প্ৰয়োগ কৰক টেক্সট বক্স ব্যৱহাৰ কৰক আৰু ইয়াত কলম যোগ দিয়ক টেক্সট বক্স বিলাক ফৰমেট কৰক এই বক্স বিলাকক টেক্সট ভৰ্তি কৰক এই লিংকত থকা ভিডিঅটো চাওক ইয়াত স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ সাৰাংশ আছে যদি আপোনাৰ বেণ্ডৱিডথ ভাল নহয় তেনেহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ দলটিয়ে স্পোকেন টিউটৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি contact@spoken-tutorial.org tutorial dot O R G এই ঠিকনাত লিখক spoken tutorial project talk to a teacher প্ৰজেক্টৰ এটা অংগ ইয়াক national mission on education through I C T M H R D government of ইণ্ডিয়াই সহায় কৰিছে এই মিশন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য hyphen tutorial dot spoken tutorialorg hyphen intro এই লিংকত পোৱা যাব এই টিউটৰিয়েল আগবঢ়ালে পল্লভ প্ৰাণ গোস্বামীয়ে আৰু এয়া আছিল মৌচুমী মেধি আই আই টি বম্বেৰ পৰা যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ